Эй зөв бацхан өдрийн дараа шоуны маань энэ бүл оо сизон бүлэгтэй. Бүлийн 5 дахь эпизод эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн эпизод бол а миний сонгосон кино. Одоо бид нар ингэж байгаа тийм нэг а мэдээж хамтарч ажиллаж байгуулгын кинонод байгаа. За тэгээ дээрэс нь яг тухайн цаг мөрчтөө холбоотойгоор одоо өнгөрсөн дугаар бол жишээ нь Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings кинотой холбоотойгоор хийрог сонгосон байдаг шүү дээ. За тийм байгаа. За бус нь болохоор Би 5. За ер нь бол Датконы киноос онгосон байгаа. Датко маань удахгүй зарим дугаараас ороод эхлэх баг. За тэгээд Батра маань төвшөөд за манай эвлүүлэгч график артист МК би гээд бид 5 бол нэг нэг киноос өөртөө сонгоод оруулсан байна. За тэр дугаарууд бол өөртөө хөтлөж байгаа. Төвшөөгийн маань сонгосон эпизод бол одоо The Father кино юм. Лоренцо дээр найруулагч юм. За тэр киноны эпизодыг бас а үзег бол үзээрэй тий. А тэгсэн ба. За тэгээ өнөөдөр бол миний сонгосон киноны эпизод байгаа. За өнөөдрийн киногоор бол Гермо Дел Доро Мексик тий. Гурван одоо Three Amigos of Cinema гэдэг тий. А гурван Мексик гурван бүтээлч нэг алдартай гурван бүтээлчтэй нэг Гермо Дел Доро найрлагчийн 2006 онд нээлттэй хийсэн Pan's Labyrinth гэж киног болол а сонгосон байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бас таалагдна гэж найдаж чинь тэгээд үзэгчтэй бас нэмээд хэлэхэд нэгдүгт үзээрэй тий. Үзээрэй үзүүлээ бүтэн спойлертай явдаг гэдэг бол бас та бүхэн мэдж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн дугаар бол Дилэн маань ирсэн байна. За <laughs> тэгээд мэдээж Батар гэж байна. За Батар ирсэн байна. Тэгээд тишөө маань ирсэн байна мэдээж. За тэгээд өнөөдрийн дугаарыг бол Cinema Next бас event гэж ажиллаж байгаа. Тэгээд хамтарч ажиллаж байгаа Cinema Next кинотеатрын а хамт олондоо баярлалаа. Cinemanext маань бол юу байгаа? 100% лезер синема тий бүх танхим нь бол бүгдээрээ лезер технологиор одоо юу гэдэг вүлээ? Бүрэн тоноглогдсон. Тоноглогдсон. Аа <laughs> яг найгаад өгч. Тоноглогдсон ийм кинотеатр байдаг. 16 оролт Батлан хамгаалахын их сургуулийн яг урд байдаг. Ийм кинотеатр байгаа шүү. Тэгээд бас сонирхож очиж гоё кино үзцгээгээрэй гэж зөвлөмөөрөө тэгээ хамт ажиллаж байгаа Cinemanext-тэй хамт олондоо баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн кино маань бол Pan's Labyrinth нуршилгүйгээр эхлүүлээ. Тэгээд мэдээж Шоно маань бол эхний хэсэг энэ киног анх хизээ хаана үзчихэв? Ер нь анхны хүлээлт ч юм уу сэтгэл юу байв те тэрүүгээр эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр эдэлэр эхэллээ. За. За зэрэг анх үзчихсэнгүй хүүхэд үйл санаанд орж ирж байна. Яг тийм юу Bridge to Trebekya үзчихэл яг тэр хавцаалныг таарж иж үзчихсэн баг. Тухайн үед л тэр яг агуулх нь бол амар ойлгохгүй байсан юм гарч байгаа амар тийм magical юмнууд нь амар тийм эвгүй санагддаг гэсэн. Тэгэхээр Caroline тийм штэ үгүйс үгүй амар юм шиг мөртлөө үзэл амар яг тиймэрхүү кино шиг санагддаг гэсэн. Тиймэрхүү л юм төсөл гэж байна. Үзчихсэн experience гэх. За. За Эрдэнэбаатар миний би 2 хоногийн өмнө үзлээ. <laughs> Анх удаа юу? Анх удаа. Оо ее. Тэгээд та бүхэнтэйгээ уулзсан солгож байна. <laughs> Nice nice. А за миний хувьд бол А өмнө нөгөө нэг э, манай телевизүүд нэг хулгайгаар э, кино гаргадаг байсан шүү дээ тий. Тухайн үед бол аль телевиз дээр нүлээд TV8 байлуу нэг тий. Тий телевиз дээр тий нэг гарч яхад миний хальт үзчихсэн баг. Тэгээд а энэ бол хүүхдийн кино байна та гэх тухайн үедээ нэг тийм ойлголт аваад а тэгээд сая энэ контентэндөө зориулээ эргээ үтсэн чинь болвол бүр oh my god л бэлээ. Ер нь болвол тэгээд яа харахгүй манай Rusty-гийн сонгох зайшгүй кино муу юм байна гэсэн ойлголтод төрсэн. Тэгээ өчигдөхөн одоо бүтнээр нь үтсэн байгаа шүү. Яа, ер нь Баатар тэгж анх удаа үзсэн гэж яг хүлээлт нь юу байсан бэ? Ер нь ойлголт мэдээж кино урлаг, кино салбартай ойрхон ажилладаг гоо тий. Нэг тийм тодорхой хэмжээний ойлголт байдаг шүү дээ. Нэг юм кинонууд за нэг иймэрхүү юм сонсч ирсэн, ийм шагнал авчихсан гэдэг ч юм уу тий. Хүмүүс нэг иймэрхүү юм ярьдаг. Ямар ойлголт? За миний ойлголтгүй зүгээр найруулагч л бол мэддэг. Цаачаа одоо бол Оскар авсан шүү дээ. Гоо түн шүү тий. Тэгээд аа энэ юм чи ийм кино найруулсан юм уу гэж боддог Тэгээд Испани хэл дэрийн киног анхудаа мэдээд тэгээд трейлерын л үзсэн л тэгээд юу амар аим шиг кино шиг аим аим юу вэ? Би тийм сэтгэлтэйсэн. Тэгээд за нэг аим шиг талтай кино байна даа гэж үзсэн чи юу нэг ч тийм байгаагүй. Тэгэл болов. Трейлерын жоохон нэг сонин эвлэлсэн юм уу та гэж би бодсон. Тэгээд нэг 2000-аад оны их үе юм уу нөгөө трейлерүүд чих ер нь жоохон муу байдаг байсан шүү дээ тий. Тэ тэгээд хамаг юм гаргах. Тэ их юм гаргадаг. Тэгээд нэг тийм сонирхол өрүүлэн баг. Тэгээд онс трейлер ажен тэр байгаа. Тэ нэ доо явуулдаг аим сүртэй хоолоо яриад хоолоо нэмэлж явдаг. Нэг voice-аар narrative яваад тий. Юм уу тоороо ингэсэн гэдэг нэг тийм сүртэй ярьдаг тий. А юм байдаг. За миний хувьд бол яг миний нөгөө нэг өмнөх дугааруудын нэгэндэр нь ярьж байсан шүү дээ ингээд ярьжлгүй л нөгөө айгүй олон юм хайртай кинонууд анх хизээ үзсэн сандгүй яг одоо яг зорд суугаад алтнаас нь дуустал нь яг бүтэн анх үзсэн нь л хизээ сандгүй тийм айгүй харамсалтай нь яг тэгээд тухайд нөгөө яг тийм л юм шиг байна зургатаар гарч мардаг ч юм уу иймэрхүү юмнууд нь хольж нийлсээр байгаад нэг тийм үдцэн гэтээ яг нэг зорж эхлээс нь сууж үзэж байгаагүй тэгэхээр миний санджаар бол 8 9 оны үед л анх яг яг нэг тийм зорж сууж үзсэн тэрнээс өмнө бол ингээ хартсан энэ тийм байсан байх гэж санаж байна тэгэд мэдээж айгүй хайртай кинонуудын нэг тэгээд өнөөдөр сонгосон та хэдэ ярилцах тох сонирхолтой байх болов аа гэж бодож сонгосон байгаа. За тэгээд хэдүүлээ асуулт руу орох. Чи нөгөө асуулт орохоос өмнө асуумаар байл дээ нөгөө чи постн дээр тавьсан мэсэж миний одоо бүх цаг үеийн хайртай кинонуудын нэг яагаад онцолчвоо? Юу нөлөөлчвөө? Энийг л асуумаар байна гой асуулт юм байна. Тийм миний яг бүр бүр бүх цагийн бүр ингээд хамгийн хайртай гэж нэрлдэг бол тэдний л нэг байдаг. Аа яг айгүй олон юм байна. Нэгдүгээр өгдөг мэдрэмж. Тэгээ сэтгэл хөдлөл харамсал тэнд чинь айгүй олон юм явж байгаа тийм хайр хүрх юм байна. А тэрнээс гадна кино хийц. Нөгөө нэг ийм кино одоо бид нар мэдээж кино урлаг тайртай хүмүүс. За Бадраг хувьч юм уу төшөөг хувьд бол кино урлаг одоо продакшн яг бүр бодит хийц рүү бол илүү төгсөж байгаа хүмүүс тийм. Тэр бид нар ямар нэг байдлаар хичнээн олон зуун ч юм уу багдуу зарим хүмүүс хэдэн мянган кино үзсэн байсан чинь цөөн идэг кино ая нөлөөсөн байдаг шүү дээ. Яг кино уралдалт яг нэг дурлахад тий. Тэр кинонд нэг миний хувьд бол энэ кино magic байхгүй юу. Яг үйл явдлаасаа гадна хийцэн өөрөө тэр production design нь тэр хувцснууд нь тэр production design гэдэг нь бол орчин тойрон тий дизайн тэгээ хувцснууд нь тэгээ тэр костюм дизайн тий тэр Дог Джонс жүжигчсэн хувирсан хоёр том дүр байгаа. Ямар амар гахалтай. Тэгээд дээрэс нь өгж байгаа мэдрэмж нь зохиол нь тэгээ хөндөж байгаа сэдвүүд нь байгаа. Энд чинь 2 дугаар дайны үе цаана зэрэг 2 дугаар дан болж байгаа. Испани толгой Испани иргэний дан сайн дуусаад дөнгөж одоо дууссны дараахан Франкогийн одоо засаглал гэх юм уу да одоо дөнгөж эхэлж байгаа. Тэр энэ бүхний ямар гой хавсан дээр зүүн одоо дөнгөж өсөр насндаа хүрж байгаа 12 3-та тийм жоохон хүүхдийн төсөөлөл тэр хүүхдийн хувьд тэр эргэн тойронд нээжд нь болж байгаа бүхэн яаж нөлөөлж ийн гэдгийг а одоо төсөөлөл гэдэг харуулж байгаа. Тэрний талаар удахгүй хэдүүлээ бас ярих бах. Гэхдээ ер нь бол тэр бүхэн ингээ бүгд нийлээд их юм одоо. Миний хувьд бол бүр ингээд а яг ялч харь. Тэгээ би нөгөө нэг юу ажиллаа. Яг энэ асуулт нь хариулцъя гэсэн чинь шоонор яг төгсгөл нь хэлдэг юм аа ергээд ялсан. Гэтэ ер нь бол тийм миний хувьд л тийм байна шүү дээ. За за за асуултаа тийм. За тэгээд хэдүүлээ шууд суглаар руугаа оръё. Асуулт сугалдаг руугаа оръё. За тэгээд энэ ч удаа ойлгодог болчиход байгаа шүү. За одоо бол мэддэг болоод байгаа тийм. За асуулт суглаа. Хүмүүс нэг ийм юм хэлээд хэлдэг шүү. Танаа нэвтрүүлгийг үзчихэд кино үзүүл илүү амттай болоод иргээд байгаа шүү. Би хувийн зөвлөгөөг явуулчихсан. Би тэгэрэй гэж хэлнэ. Яг мэдээж өөртөөхөө шоуны тэ view movie бодох юм бол тийм мэдээж тэгвэл. Гэхдээ яг үний хэлэхэд үзчээд үзүүл илүү үнцэнтэй. Яг тэгэхээр киног спойлертэй ямар нэг яриа сонсчоод үзэн гэдэг бол ер нь тийм юм. Яг мэдээл одоо киног үзэхдээ бол ямар нэг мэдээлэл аль болох бага авч яг мэдрэх стогоор нь өөрийн гэсэн өнцгөөрөө мэдэрчээд дараа нь хүмүүсийн үнсэл одоо үзэл бодол ч юм үнсгийг сонсвол илүү үнсэлтэй байна. Тэгээ нөө бидний ярьсан юмыг баттгаж ингээд нөө бидний ярьсан юмар гайд болгож үзсэн чи тэр киног илүү гоё хамтдаа үзэж юм. Тийм 2 3 үнтэй таарсан. Тэр хүмүүс зөвлөхөд бол үзчихэд дараа нь шоу үзвэл илүү бас тийм. Киног ер нь аль болох мэдгүй л үзэх нь илүү гоё шүү. Мэдгүй гэдэг мэдээллийн хувьд биш. Тийм үү. Асууж захиалын хувьд шүү дээ. За тэгэл за 15. 15. За ямар нэг дүр жоохон илүү санагдсан нөхцөл байсан оо гэж. Жоохон илүү санагдсан гэдэг нь ямар За яг гоо ер нь байсан байгаагүй нь ялгаа бах ч юм уу те эсвэл магадгүй хасаалгүй гэдэг юм. Тийм хэрэгцээгүй ер нь шаардлага болсон илүүдсэн те. Яа, фанслаб принтер ч одоо. <laughs> яг хэрэгтэй үг гэхээс илүү нэг юм жоохон нэмээд төрчихсэн гэсэн юм бодвол байсан. Аа. Юус юм гэх нэг тэгээ яваад нэмээд байсан нэг бас өгч нар ойн босч нар. Тэдний бас нэг яг тэр суурин нэг одоо community-г нь бас нэг жоохон харуулж өгөөл хүмүүс нэг яаж тэр шиг ингээд ойрхон холоос ингээд ажиглаж хараад байгаа. Тэдрийг яаж суулгаад байгаа тэр ID-г нь бас харуулж өгсөн. За хэрэгтэй болчих. Тэд чинь байхгүй бол тэр. Болохгүй болчих. За би тэгвэл суулчих. Шинэс нар зөв тавьж байгаа юм үзэж байгаа хүмүүс нар зөв авч байгаа болоод тамирж байгаа. Тийм. Камер жоох юм шинэ үзэхгүй. Энэ раст тэгээ тийм. Харин зуглаас бүхэлдээ орж ирдэг. Аа яг ингэж. Тэр тийм ярьж хат нэг тийм мөлтэйгөө хөдөлгөхгүй үзсэн ч болдгоо тэгээ нэг <laughs> ингээрээ. Хоёулаа нэг духан тарихдаг гэдэг юм байна. За минийхээ долоод асуулт юм байна. Дуртай дугаар байна. Аа Анкинод өөртөө чинь ямар нэг талаар адил төстэй дүр байсан уу? Адил тал нь юу байсан бэ гэж байна. За өстой мэдхгүй байна. Бараг үгүй байна хэцүү л яг нөө цөөхөн чухал дөрүүдтэй адилхан хэд хэцүү. А гэхдээ яг яг эсэг гэж хэлдүр хийж болж байна. Ахмад Видал. А гэхдээ тэр нэг тийм амар би эсэг дүр би сайн өнгөж байгаа даа биш. Ямар утгаараа гэхээр Видал ингээд деталь болгонд ачаал бүгдлөө өгдөгтэй маш зэгцтэй. Бүх юм нь контролт те. Минут э, секунд болгонд зэгцтэй хамтлаг те бүх юм тийм би тэгж чаддгүй. <laughs> Тийм. Тэгээд тэр нь яг миний эсрэг <laughs> тийм байна. За. Зээ. Нэр тийм л шүү. Гутлаацлаас <laughs> өчтдөг. Тийм, гутлаацлаас нөгөө цагаан хянцлаалтай. 12. За 12 дугаар асуулт. 12 дугаар асуулт бол за энэ өстой сонирхолтой асуулт байна. Энэндээ таарна гэж бодож байна. Энэ кинотой ижилт өстой уран бүтээл байдаг бай. Өөр юм ч юм байт. За жүжиг зохиол ном кино комик те манга юу байдаг? Юу ч үйл олон юм байна. Ижилт өстой. Аа за киногийн санал болгуул дээр юм болов гэж бодож байна. За magical одоо тэр нэг чидийн байгаа талаараа бол одоо нөгөө нэг Нарны, Harry Potter гэдэгтэй жоохон төстэй юм болов гэж би хувьдаа бодоод байна. Яг тэгэхээр тэр нөгөө нэг ингээд нөө ямаа хөлт мөлт эдргээ те. Аа гэж харагдаад байна тий. А тэгээд дайны сэдвээ юу идрийг ингээ хүндсэн гэх юм бол зөндөл кинонууд байгаа шүү дээ тий. Яг тэр талаас нь л холбож хэлээ дөө. Надад бол төстэй гэхээр яг нөгөө бидний яг яриад өнгөрсөн Coraline яг бодож байгаа байхгүй. Яг эцэг нь яг энэ дээр бол яг мэдээж аав нь байхгүй болсон. Гэхдээ одоо орлуулсан бол тоогдохгүй гэсэн утгаар тий агуулга талаас. Тэгээ ээж нь бол яг хөө мэдээж арай өөр хэсэг. Гэтэл ерөнхийдөө юу гэдэг нь харьцуулах бол нөгөө эцэг ихний хараа хяналт баг баг байгаад байдаг. Тэгээ өөрөө нөгөө magical юм руу анхаарлаа хандуулж цутааж байгаа гэсэн. Би яг үзэж байгаад яг чамтай адилхан сэтгэл төрсэн байхгүй. Тэр нь юугаараа төрсэн бэхээр Coraline шиг ямар ч юунаас айдгүй шааруу гэсэн яг тийм мэдчихэж байгаа <laughs> болж байна. Тэгээ тийм. Төстэй байна гэж бодож ирсэн. Би Bristol Tribune-ийг харж Тийм тийм бас бас яг тийм байгаа шүү дээ. Bridge Bridge дээр бид аюу хөөрхөн гоё юм да. За. За баатар. Ингээл аймаг коч бол гоё. За өнөөдөр бол дөрүлээ сууж байгаа учраас 2 2 раунд явна 20 гэсэн аа. Тийм. За. За ямар хэсэг гол дүрийн эсвэл эсрэг дүрийн дүр хөгжүүлэлтийг хамгийн сайн харуулсан бэ гэж ямар зүйл. Оо ерөөсө Ахмад. За. Амар таалагдсан тэр нэг харж байгаа харц ширээн дээр нөгөө хүмүүсийг тагнаж штэ ямар сайн жүжиглж байна гэж харсан. Одоо чинь зарим хүмүүсийг хараад за энэ худлаа яг тийм сэтгэлдүүл тэндэр бол огт тийм мэрэгдсэн сэтгэл төрөөгөө. Манерийн тэр нөгөө гялха байгаа тэр дүр нь одоо бод амьдрал дээр тийм хүн ч юм уугүй ч юм мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ тэрийг деталь болгон дээр гарч чана зүгээр нэг тэр чойжон дээр анхаарал attention өгөөл тийм үү? оо ямар сэр гаргаж ийн гэсэн. Тэгэл болов. Тэгвэл яг Капитан Медалийн аль сцен хамгийн гоё одоо дүрийг нэ гэсэн. Яг нэг сцен. Оо би тэр хэлчихэ. Зүгээр тэр хүүхэн одоо нөө нэг тусалдаг нэг зарц хийж тааш. Туслах туслах хүүхэн байгаа шүү дээ. Бослогын тас гэдэг. Тийм. Бослогын тал туслаад байдаг. Тэр хүүхний дууж авчрал нэг арх хундгалж өгөөл мань нэрийг зүгээр яах нь байдал нь ажиглаж байгаа юм. Тэр үеийн жүжиглэлтэй л хараад энэ ямар гоё гарч ин нүдний нүдний тоглолт нь гэдээ харж байгаа байхгүй. Тэр чинь нөө мэдсэн байгаа шүү дээ. Тэгснэ чи зүгээр суул та ингээ арх мэл хөвж мөн. Тэгээ тандж байгаа шүү дээ. Тэгэл нэг ширийн цанаас харж байгаа. Тэр скил бүр санаас гарахгүй. Хамгийн дод үлдсэн юм. Зүтлээ нүдэрэг тоглолт хийж байгаа хөө тэр. Ингээл ажиглал. Тэг мөрдөгчг. Тэр амар таалагдсан. Надаас нэг тийм бас нэг ажил хийсэн юм надад амар хаанс ландад даж байгаа систем гэсэн санагдсан. Яг гоо ланда болохоор нөгөө хүний яриа биеийн хилмэлэг амар ажил хийж штэ тэр дэд талаг. Манай хүмүүс болохоор зөвхөн хүний юу ажил хийдэг хөдөлгөөн гэдэг юм. Одоо энэ объект объект объектив юм аа. Тэр үйл ажиллагаа штэ гэсэн санагдсан. За дараагийн асуулт. Хоёр дахь. Аз. Хоёр раунд асуунаа өнөөдөр дөрвөлөө сууж байгаа учраас Мерседес 22 дахь асуулт. За, кино үзэж байхад төрсэн хамгийн хүчтэй сэтгэл хөдлөл яг ямар сцентэй холбоотой байсан, ямар сэтгэл хөдлөл сэтгэл тэг сэтгэл хөдлөл байсан бэ? Хамгийн сэтгэл хөдлөсөн би бол за зэрэг ярих нь бол тэрээс хэсэгд бол таарсан. Танд ярьсан түрэг тийм амар тийм нэг тийм догтлсан найз төрүүлсэн хэсэг гэвэл байсан тийм нэг доошо хөнгөлрөө урдаг. Тэг нэг нэг юм мангас гэж. Тэр хэсэгт нь яг тийм юм бүгдийн нэг гинэн зан гардаг хэсэг байг. Хөөрхөн жам муу хаалгаас л. Яг юм аваад гарчих гад байдаг. Тэгсэн чинь нэг ширээн дэр нэг амар гоё тэмнэд байгаад байдаг. Тэрийг харчаад бас нэг хөөгд болохоор л тэр чинь идэгч байгаа шүү дээ. Тэр хэсгийг бас нэг гинэн байл амар хөөрхөн жим шиг. Бас хэцүү жим алгатай ч бас хэцүү. Аюултай парент болсон нь шүү. Яа. Капитан Видаларго байна. За 24 гэж байна. За. А киноны талаар ойлгохгүй зүйл байсан уу? Тэр байсан. Яг гоо энэ дээр би яг зүгээр сэдв үнэл гэж бодож байна л да. Яг ойлгохгүй гэж бол биш, ойлгохгүй бол биш. Зүгээр найруулагчийн сонирхолтой шийдэл байгаа. Юу вэ гэхээр а хэдүүлээс яг ярианы хэсэг дээр ярина гэж бодсон. Энд асуулт нь ажиж бас. А Видал ингээд нөгөө нэг төсгөл тэнийг хөөж байгаа шүү дээ а корлан хийчихтэй. Офелия көөж аа тий. Офелия көөж хагаад тийч нөө юм тариулсан шүү дээ. Ууцсан, тариулсан жоохон. А манаруулж байгаа морины юм ингээ ууцсан тий ингээ манарж байгаа. Тэгээ ингээд анх Офелияг харчаад ингээд нүдээ ингэлчээ дахиад хардсан шүү дээ. Тэрэн дээр айгүй сонирхолтой байна. Нэгэн дээр нь болохоор яг яг нөгөө Офелия хинтээ савдагтай ярьж байгааг харуулахгүйгээр Видалыг дан харуулж байгаа. Тэгээ Видал эрэнгүүт харснаа амар гайхан готой нүдээ ингээ харсан чинь Офелия ганцаараа зогсож ярьж яд. Тэгээ тэрэн дээр зүгээр яг ойлгохгүй гэхээс илүү найруулагчийн хувьд энэ яг юу бол гэдэг сонирхолтой үзэгч. Найруулагч бол албаар оргицсон байна. Яг ер нь Офелиагийн болоод байгаа үйл явдлууд багчаа нэг тийм одоо magical үйл явдлууд тий тэр нөгөө нэг fairy ирдэг дагны гэх юм уу дагны гэдэг үлээ fairy tale-ийг одоо fairy чи юу гэдэг үлээ дагны гэдэг санагдаад байна. Дагны ирдэг за тэгэл тэр нөгөө савдаг байна. Аав нь хаа Magic ертөнц. Тэр бүхэн яг үнэхээр жинхэнэ жинхэнэ үү эсвэл зүгээр хүүхдийн бүх юм төсөөлөл escape те энэ бүхнээсээ зовлон эргэн тойрондоос зутах юм байна уу гэдэг нь асуулт шүү дээ. Энэ киноны тэгээ тодорхой хариулдаггүй. Тэгээ тэр нэг тийм албаар учирдэл ихсэг нэ. Миний харж байгаагаар бол Витал харсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг жихнээсээ нөгөө нэг савдгийг харсан Тэгээ нөгөө өөрөө нөгөө манарцсан боголгоор тийм ингээ юу харж байгаа гэдэг ингээ харсан чинь өөдг нь яг хуу мэдээж ингийн үнд харагдах хэсгүү тэг харагдах болж байгаа гэдэг ч юм. Тэр бас зүгээр яг хуу ойлгоогүй гэхээс илүү учир бүтээл гэх санагдал та. Ер нь би тэрийг усаад асуучих. Та хэдэд ямар санагс яг энэ Офелиг болоод байгаа юм бүгд жинхэнэ үү те төгсгөлтөө ингээд манд хүн аав дээрээ те одоо хаан айдсент гүрэн дээрээ одоо magic kingdom дээр очиж байгаа э, fairy mary энэ бүхэн яг жинхэнэ үсвэл зүгээр л хүүхдийн бүх юм төсөөлөл юу яг үдсэж байх хавцд бол ялцчихгүй тийм 100% фикшн биш юм биш биш юм шиг санагддаг юм аа. Юу зарим юмнууд нь бол ялч үгүй болсон юм шиг санагдсан. Ягаад тэгэхээр тэр нөгөө нэг орон доор нөгөө нэг сүү тэгээд үндс шиг юм тавьсан. Тэр нь бас тийм хүн байсан. Тэгээд популяч нэг тийм хоосон ном омтой. Тэгээд тэр нэг өөр гарт нь байгаадсан. Яг гоо тэд нар нь бол байгаа. Гэтэл бол нөлөөлөд байгаа юм ч та мажик. Тийм нөлөөлөд байгаа. Тэрийг нь бол мэдээж хүүхд төсөөлөөр өөрөө үлгэр бүтээгээд хийж яж бол болно. Гэтэл гол нь нөлөөлөж хийх нь үү гэдэг. Надад бол жинхэнэ санагдсан. Зарим хэсгүүд нь. Надад бол яг гоо яг жинхэнэ санагдсан гэж хэлж чадахгүй нэ. Яг тэгэхээр одоо нэг кинод ч юм уу зөвхөн төр ингээл хүн бурхан болохын өмнө ингээл оо би яав дээр очих гой тийм heaven mark юм бодоол те. Тэгэл нүд янж байгаа шүү дээ. Тиймэрхүү үзэгдэл их үүдэж шүү. Яг тэр хэсэг төгсгөл нь тиймэрхүү санагдаад байгаа байхгүй. Миний хувьд шүү дээ. Тэр хүртэл хин тэгээд ямар санаа юу гэж бодож байна. А тэр хүүхдийн доторх ертөнц юм шиг л надад төсөөлөгдсөн. Анхны сэтгэл бол тийм. Тэг ер нь бол тийм шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь энэ чинь нөгөө зохиолнч тэр нөгөө найруулагчийн шийдэлнч тэр хүүхдийн ертөнц бодит байгаа байдлыг ингээд зэрэгцээ ингээ харуулж байгаа нь үзэж байгаа бидэн те энийг нэг та нар ингээд нэг зэрэгцүүлээд нэг хараад үзээч ичээс нэг юм ойлгооч гэсэн маш том шийдлийг өгөөд байгаа юм болов. Тийм тэр нь бол тийм л дээ. Зүгээр би яг кинон дотроо энэ юм жигнэ үгүй. А гэхдээ зүгээр яг тэр нөгөө тэр одоо ертөнцийн одоо тэр нөгөө Ахмадын одоо тэр ингээл одоо зохион байгуулаад ингээ базаад байгаа ертөнцид бол энэ бол болоогүй гэж би хувьдаа харсан. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг яг хамгийн том эргэлзээ төрүүлж байгаа. За нэгдүгээр Видал тэнцээ ингээд нүдэ ингээд гайхаа хийж байгаа. А тэгээ тэрний дараа төгсгөл дээр нь болохоор нөгөө модны доороос а одоо юу мэлхийг байхгүй болоод тэгээ тэр мод нь ургаад эхэлсэн байгаа юм байна Тэгээд ургаад эхэлсэн айгүй олон жил өгцөн байсан армаддаг ургаад эхэлсэн. Тэгээ ингээ яг цэцэг нахиалаад нөгөө Офелиагийн байсан те юу нь бол одоо хүмүүс мэдэхгүй ч гэсэн зөв газараа олж харах юм бол байсныг нь хүмүүс мэднэ гэдэг яг ингээ нэцсэн ургаад дуусна шүү дээ. Тэгэхээр тэр бас яг хуу тэрийг бодит байсан гэж яах боломжтой. Боломжтой. За асуулт. За миний хэлж те. За нэг номер. Нэг номер аа. За ганцаараа үзүүл гоё юу? Олоолаа үзүүл гоё юу гэж. Гэхдээ яг хуу ганцаараа үзэхэд бол дайжгүй. А харин нэг нөгөө дүүнертэйгээ ч юм уу те хүүхдүүдтэй үзүүл илүү гоё юм шиг надад санагдсан. Тий. Олуулаа үзэх тохиолдол. Тий. Одоо нэг ингээ бөөнүүлээ найзуудаасаа гэхээсээ илүү те. Өсвөр насны тий. За. Тийм байгаад байна. Нойл 2. Нойл 2 оо. За нойл 2. Аа За энэ киног хүн санал болгол юуг нь заавал дурдах бай. Санал болгол уу? Тий. За би одоо бодоод байгаа. Над одоо санал болох хүн толгойд орж ирэхгүй юм л да. Нэг 13 дөрөвтэй хөлтөд л танаа хөлт ч юм уу. Ахын дүзэрээ. Тэн дээр гоё ямаа хөлтөд биш үл гэж хэлээд. Ямаа хөлт. Тэгж санал болгох юм уу? одоогөр толгойд юм орж ирэхгүй. <laughs> Шууд буус нь ямар боллоо. А тийм би хэлий одоо орсон. Яг бодож ирсэн нэр сая ороод ирчлээ. Тэр нь болохоор маш гоё тийм practical effectтэй шүү гэж хэлсэн юм байна. CGI орсон. Гэхдээ practical effect нь илүү сайн орсон. За тэгвэл э, энэ удаад жоох өөрөөр эхлэе гэж бодож байна. Ярианы хэсгээр тэр нь л шилжиж шүү дээ. Гиснээс хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагуудаа баярлалаа. А тийм, Ceremony Next-тэй хамт олонд баярлалаа. Тэгээд юун дээр хэлэхэд яг ингэж хэлээд негатив юмнаас эхлэе гэж бодчих. Зөв байгаа бол. Ер нь бол их ихтэй эрэг зүйлээ ярьж эхэлдэгтэй таалагдсан. За, таалагдаагүй эсвэл сул гэж бодсон, тэ? Эсвэл хасагдах гэж бодсон хэсэг. За, ер нь ямар нэг негатив зүйлүүд нь юу байна вэ? За, хин чи хэлж болчихлоо, тэ? За, би зүгээр товчхон хэлчихье. Зүгээр нөө сая үдсэн 2021 онд үдсэн учраас тэр нэг жоох үйл явдлуудын өшөө нэг жоох хурцтмал те тэр дайны хүнд байгаа юм өшөө нэг жоохон ингээд хүчтэйхүү үзүүлсэн бол гэсэн нэг сэтгэл төрсөн. А гэхдээ эн чинь бол бас гараад хөөх олон жил болчлоо шүү дээ. 10 он жил. Тий. Тухайн үедээ үтсэн бол яг л нөгөө жор хужны тааруулсан байх байсан байх болов уу гэж бодож байна. За. За та хоёр оо би бол нэг олон юм боддог нэг тийм илүүж хасаад байх юм бол байхгүй кино үзсэн. Зүгээр ганц л юм сэтгэл буусан. Үзэж явах. Тэр нь юу гэхээр жоохон ингэдэг нэг катын арай нэг жоохон шахаг кат гат ичмэр санагдсан. Иргүүлээд ирээ. Жогон жогон жогон гат гат. Арай жогон хурдлуулаа темп тий. Тийм, жогон динамик болчихсон. Тим үзэл энэ дэр нэг хичүүл ясаг гэсэн зүгээр над тийм бууж сүсэж байгаа юм. За дэд нь стоо тийм муу сайн гэсэн юм байхгүй чинь гэл төрөв шүмжлэх хаашаа. <laughs> Тэг яг хуу зүгээр тийм илүү зүгээр илүү байгаасаа гэж зүгээр тийм илүү хүсэж байгаа юм юу гэхээр энэ яг яг энэ кино юу болох юм? Юу бол аим сонирхолтой юм одоо тийм опера ч юм уу дөөр ч юм уу эсвэл тийм балет ч юм уу тийм тайзны тайзны жүжиг бол амар гоё тийм үзэгдэх музик гоё тийм болов тийм. Тэгээ нөгөө практикал костюм систем бол тайзны дизайн тий тайзны тайзны жүжиг бол ер нь амар Тэгээ сүлд э, юу яасан? Pan's Labyrinth-ийг э, Guillermo del Toro тэгээд өөр нэг э, хүнтэй хамтраад за би тэрийг нь тад ярьж хараад харч юу ялгсан? Novel одоо зурн цохиол болгож ном болгож хэмлэж бас нархсан. Тэгээ тэр нь сая юу гоё уншвал. Яг ингээд киног нь үзсэн болохоор төсөөлөл яг дүрслэлийг нь төсөөлж чинь. Тэгээ уншихаар бас аюу гоё тийм зохиол болсон байлээ. Тэгээ тэндээс нэг илүү детальтай болсон байна. Тий, илүү детальтай яг дөрүүд нь юу бодож байгаа процесс мэдээж кинон дээр дэлгэцэн бүтээлээр гаргах боломжгүй олон деталыг мэдээж ном зохиолоор гаргаж байгаа. Тэгээ тийм болохоор Pans Labyrinth гэдэг зохиолын бас уншвал айгүй гоё юм байлээ. Аа гэж бодсон. За тэгвэл та хэдэд сөрөг зүйл баа надад яг сөрөгч юм уу болохгүйсэн зүйл гэж хэлэх юм бол баалга. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг төвшөгийн хэлсэн дээр нэмэт хэлэхэд бол яг нь мэдээж 21 онд үзэнгүүт зарим нэг CGI маань хоцрогдсон. Тэгээд дээрэс нь эн чинь нөгөө найруулагч маань өөрөө студент хөрөнгө оруулалт хийхдээ бол заавал англи хэлээр хийн те фэнтези кино уран зохиолтой одоо уран зөгнөлт кино бас нэлээд өртгөөр бүтсэн. Тэгээд тийм учраас англиар хийх юм бол хүмүүст илүү хүрнэ тий олон улсад илүү анхаарал татна гэсэн дээр бол герман талбар өөрөө ер нь нэлээд зүтгэсээр байгаад яг ер нь испанаар нь испанаар л хийнэ тий яг энэ бол тэгж мэдрэмжээр нэг ихтэй гэдгээр яасан а тэгээ тэрэн дээр яг би яг тэр дурдаад нөх нөгөө хөрөнгө оруулалт нь байгаад байгаад хөрөөгөө зарим нэг байгаа яалтчгүй зарим нэг одоо тэр CGI ч юм уу тий одоо нөгөө нэг мэлхий за тэгээ тэр нөгөө юуны CGI нөгөө ferry те а тэр бол ялч усаа гэхдээ тэрийг одоо нэг шүүмжлэл нь хайш 2006 онд хийсэн тэрс нь холливуудад хийгээгүй те тэр жилдээ бол хангалттай байсан тэгэхээр тэрийг бол одоо юу гэдэг нь 21 онд тэрийг дахиж үзчихээд шүүмжлэхэд бол утгагүй байна яг хөө би зүгээр яг хөө дурдж болох юм да те надаар ингээ буу тулах юм бол дурдж болох юм л гэж байгаа тэрс ер нь бол нэг тийм шул а яг хөө байж болохоор юм нэмж болохоор юм зүйл их юм бол жоохон хьюмор нэмж болох юм болоо гэж утсан Шүүмэр яг бүр ингээд татаж энийх нь ашиг. Гэтэ нэг тийм мэдээж хүүхдийн адал явдал байгаа учраас яг мэдээж эргэн тойрон хүнд нөхцөл байдалтай ээжийнх нь эрүүл мэндийн байдал, капитан Видал за тэгээд Франт маш хүнд нөхцөл байдалтай, маш дарк ойлгож байгаа. Гэтэ яг байж болох байсан юм да гэж бол бодсон. Гэтэ магадгүй байсан бол надад илүү баг таалагддаг байсан юм билүү. Тэгэхээр би basically амар урт юм яриад байгааг хэлэх гээд байгаа юм таалагддаг юм байхгүй л гэх гэдэг. Тийм. За тэгвэл таалагдсан зүйл рүү оръё, тийм. За. За дахиад би явчих уу. За тэгвэл онцлог зүйлөө шууд дуртай авчих тийм яг хуу хит би нэг ийм л юмыг бас нөгөө үзэгчдээсээ бас хүсэх гээд байна л да. Би нөгөө хитрхийн мэрэгжлийн талаасаа ингээд хүмүүст ярихаар ингээд зарим нь миний яриаг нэг ойлгохгүй те нэг ийм шал хөндлийн юм яриад байгаа юм шиг одоо хүмүүст ойлгодоод ах шиг байлаа. Одоо жишээ дүрээр дүрийг танилцуулна, дүр өөрөө өөрийгөө танилцуулна эдэргээд ингээд те. Тэгэхээр энэ кинон дэр яг хуу тэр нь яг юуг хэлээд байгаа вэ гэхээр энэ кинон дэр маш тодорхой гардаг. Одоо жишээ нь хамгийн ихний одоо сценүүд дээр ээж нь те охинд ахмадтай уулзсангуудаа мэдлээрээ тэр их сайн хүн тэр дүрээр дүрийг танилцуулж байгаа. Гэхдээ ахмадтай бид нар бид нар ч уулзаагүй байгаа үзэж байгаа. А нөгөө охин ч уулзаагүй байгаа. Тэгээд ээжээ хийснээр бол аа сайн хүн юм байна да гэдэг бодол ингээ охинд ч төрөөд үзэгчдэд төрчихж байгаа. Гэтэл дараагийн балаан шууд залгахад ахмад шууд деталаас эхэлж байгаа байхгүй. Цагаа ингээл тэдэн минут хоцорлоо гэхээр нөгөө нэг ингээ сайн хүн гэдэг ингээ үзүүлэлт нь ингээл эргэлцэхэд хүргээл те. Mm -hmm За дараа нь ингээд тэр ингээ яваандаа ингээ зөрчилдөж байгаа юмнууд нь үнэхээр сайн хүн байсан уу гэдэг ямиг одоо найруулагчийн шийдлэр ингээ зөндөө юмнуудаар ингээ харуулад тэгээ тэр хоёр ингээ зөрж гинэ гэдэг энэ өөрөө дүрээр дүрийг танилцуулж дүр өөрөө өөрийгөө яаж танилцуулж байгаа гэдэг одоо киноны элементүүдүүд энэ чэнээс гарч ирж байгаа шүү. Хоёрт хамгийн их таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр а тэр нөгөө ширээн дээр ингээ бүгдээрээ суугаад ингээ оройн зоог барьдаг хэсэг дээр охин ирчлээ гэд ээж босоо явхад тэнд байгаа ирчүүд нь бүгд босоод хүн одоо эмэгтэй хүнийг гаргаж өгч байгаа. Тэгээ бүгд босоосоо илүү Видалийг дагаж босож байгаа шүү дээ. Видал босонгууд Видалийг дагаж босож байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ингээд нөгөө эмэгтэй хүнийг ямар гоё хүндэлтэйг те а ингээд юу яас тэр нь ингээд тэр бүх байдлыг хэдий тэр хүн муу хүнч гисэн бас эмгтээчүүд ингэж хүндэлдэг шүү муу хүн хизээч одоо муугаараа төрдгөө ямар нэгэн нөлөөллөөр муу хүн болдог гэдэг ямиг тэргээр ингээ айгүй сайн шийдлэр харуулсан болов уу гэж хөдөө харсан байгаа шүү. Тийм. Саяын төвшигийн дээр нэмэлтлэхэд яг хүндэлж байгаа тийм. Гэхдээ нөгөө талаараа ямар ч хамаагүй оргоор хүүхдгийг авар гэж байгаа юм. Тийм. Хамгийн зөвүүн тийм яриад. Жигээр үйлдэл үг гэдэр нь ингээ баян ингээ нөгөө зөрүүлээд байгааг л чи найруулагч амар том юм яваад байгаа байхгүй. За надад таалагдсан юм бол зураг авалт амар гоё таалагдсан. Яасан гэхээр одоо ингээд ихэнх кинон дэр ингээд стил ингээд нэг одоо хөл дээр тавьж байгаа зураг авалт гэдэг. Энэ болохоор одоо нэг планаас нөгөө план руу шилжилт нь ямар гоё юм бэ гэж харсан зүгээр ингээл тойрол баган тойрсноо дараагийн гадарч жижиг бокс нь. Тэгээд зуглаачийн харсан чи бас яг нэр нь адилхан төхөөрөлөө л да. Овгон ч илүү. Адилхан нэг Испани нөхөр байх шиг байсан. Найруулагчтай адилхан нэртэй нэг овгон ч. Гэтэ ах トゥ ун болоо гэж зүгүүл юм билээ л дээ. Яг э, юу н одоо нөгөө нэг өөрсдийнх нь нэр нь адилхан Гермо юм байна. Овгон бол Наваро, Гермо Наваро. Тий, тий, тий. Одоо бат эрдэнэ эдэрэгдэж нэг тийм их монголчууд. <laughs> Тэгээд зураг авалт үнэхээр гоё тараалагдсан. Тэгээд яг 30 минутын баримтд кино үүд юм биш нэг чинь энийг хэрхэн хийсэн тэр тэрийг үзсэн чинь ямар их ажиллагаатай хийцсэн би тийм амар. Тэгээ бас эн чинь тэгээд ашигтай ажилласан кино л шүү дээ. Бас 2 3 нуулаад тийм. Тэгэд нөгөө дараа нь стриминг ч юм уу аа Blu-ray мэр DVD-гээр бас ер нь давгүй мөнгө олсон. Тэгээд энэ юу юм бэ? Герман аваар гэж зурлаач нь энэ киногоор Panzer Breed киногоор Оскар авсан юм. Шилдэг зурлаач. Nice. Тэгээд ингээд шилжтүүд 8 галагц. Тэрийг болохоор одоо ингээд хэцүү ажилбар гэж ярьдаг. Зурлаач тундаа тий. Нэг хөдөлгөөнгүүд ингээд Rust ингээд аваг л хөлдөрөл тавьчихдаг. Гэсэн ингээд шилжсэн ингээд яа чам руу шилжчих. Тэгтээ цохолтгоо уйх өгдөг чи айгүй чанга асуудал байхгүй. Тэрийг бол үнэхээр гоё гаргаж өгсөн санагдсан. За дэлний үед. Миний үед юусан Мм за баг та яд ер нь ярьслаа да яг юу туслах дөрүүдийн оролцоо амар гоё байсан. Яг тэр их ингээд аль нэг юм тийм дотор өрч өгөөгүй. Бүгдийнх нь сториг ингээд аюугаа багцалж харуулсан жишээ. Тэр нэг юмж байсан. Тэгээд Mercedes-ийн дүр тэгээд тэр нэг босгчдын яг нэг амар харуулаг үуч гэсэн тэрийг толгойлж тэгээд Mercedes-тэй холбоотой харьцагчийн холбоогоноос амар гоё лайнуудаар харуулсан. Тэр мөр оролцоог бол маш сайн авч явсан байна. Аа. Аа тий. Надад бол айгүй олон юм байгаа. Тэр дундаас яг дөрүүдийн юугаа айгүй гоё юусэн санагцсан. Яг одоо яг энэ үйл явдлууд дээр ямар одоо юутай байгаа вэ те рисктэй байгаа вэ те хийж байгаа ялангуяа Mercedes те те доктор Ферреро тэр хоёрын хийж байгаа үйлдэл цаана байгаа асуудалтай энэ ойрхон байгаа нэм бүхэн ямар амар рисктэй вэ? Дээрээс нь цаана ямар үнцэнтэй байгаа вэ гэдгийг харуулсан. Одоо чинь ганцхан сцен гарч байгаа ч гэсэн ялагдсан шүү дээ. Тэ босгочны дайнд бол ялагдаа Франкогийн режим эхэлсэн байгаа. Гэхдээ тэд нар эх орныхоо төлөө, эрх чөлөөний төлөө тэмцээр л байгаа. Тэ эцсийн ялах ямар ч нөхцөлгүй байхгүй. Ер нь бол. Гэхдээ хамаахгүй амиа тавьж байгаа. Шууд утгаараа тэ. Тэгээ тэрнчнээс ингээд доктор Фереро бол яг арай жоохоо аймгаа ихэр буруу муухай болчиход байна л да бас л мундаг зоригтой хүн. Гэхдээ нэг тийм одоо юу гэдэг нь яг тулаанч хүн биш байгаа байхгүй. Тэгээ амиа тэрний нийтлэл өгөхийг хүсэхгүй байгаа тий. Хэдийгээр их бодож байгаа ч. Тэд нөгөө нэг хэлж нөгөө хэдтэй ингээд зугатаавал яасан бэ? Хил ингээд гараад тий. Хил даваад явал яасан бэ? Тэгээ бодвол Франц руу ч юм уу Португал руу зугатааж байгаа бол яг нь ер нь бол бодвол Франц руу л тий. Ингээд цутаал яасан бэ гэсэн чинь нөө Педрон хэлж байгаа шүү дээ. Үгүй би бол амиа өгөн. Тэгээ энэний төлөө их орныхоо төлөө би надад сонголт байхгүй гэсэн. Ийм их юм бол ярихгүй. Гэтэ ерөөсө ганц хэлж байгаа амил тэр ойлголт нь. Надад сонголт байхгүй. А тэгээ дараа нь тэнцээ ингээл эм чинь нөгөө ирээл хүн амт ингээл эм эм таргаал ингээл юу болж Мерседес тэр хоёр ингээл ингээд тэнцээ ингээд нэг арай жоохон настаа тэнцээ ингээд хөлн гимтэтс тэ. Тэнцээ ингээд хүлээ тайруулахар болж. Тэгээд нэгдүгээр тэр цаг үеийн эмчилгээний ямар амар хэлээд а тэгмэд дээрээс нь тэнцээ ингээл тэр хүн тэр хүн болон тэр хэд ямар амар их золиостой ямар их үн цэнээр ямар их өртгөөр одоо ингэж те энэ бүхний хийж байгаа гэдэг нь тэнд чинь харуулж байгаа. Тэгээд яг нэг юм дотор агуу дотор яаж яах нь угтцсан тий. Тэгэл тэн чи ингээд хөл рүүгээ байжсан. За түр хэмжээ байж байгаараа гэл нэг нэг хөл рүү харчил цаа цаа гэл тий. Тэр хэсэг мэсгүүд бүр ингээд тийм яг мэдээж гол том юмнуудыг яриулгаа. Гэхдээ яг тийм жижиг детал юм үнэхээр гойсон. Тэгэл тэр нөгөө Mercedes ингээд сандраал айгуу тухгүй байдалтай ингээд нөгөө ногоогоо ирчихэж байхдаа ингээд хитрхи олон ингээд гэрчсэн. Нөгөө хэлгүй наа чин хитэрчлээ шүү дээ гэл тий. Тиймэрхүү жижиг юмнууд нь хүртэл айгуу гойсон. За тэгвэл тэрийг үржлүүлээд ер нь дөрүүдийн хөгжил тэр үсэн ямар дүр хамгийн их таалагдав? Миний үдээс Mercedes бол амар таалагдсан. Тэгээд бас тэр нөгөө юу Mercedes-тэй холбоотой нэг хэсэг дээр нэг тус жижигхэн туслах төр орж ирсэн. Тэрний үеэс нэг нэг барьцаалагддаг босогч. Тэр босогч тэр ингээд эхлээд Mercedes нөгөө дүүн байх юм л үү гэж эхлээд айж очиж байгаа. Тэгээд нэг хальт хаалган завсараар харж тайвширч байгаа тий. За биш юм байна. Тэгтээ яг тэр амар муухай л гал та тий. Яг нэг босогч нь гэсэн баригдсан. Тэгтээ дүүн биш болохоор тийч бас жоохон сэтгэл нь онгойж байгаа шиг хэлж байгаа. Тэнгүүд тэндээс хойш яг тэр дөрөлөө илүү киноны агуулга орж ирж байсан яа амар эвгүй юмд очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ баригдцсан ганцаараа тэгээ юу болох бол гэсэн айцтай байгаа даа. Тэгээ яж хат эрүү. Тэгээ тэр нөхцөл байдал бол амар ус. Аа. Тайд. Би ч таалагдсан дүр хэлсэн л дээ. Тэр хувийн характер талаас нь биш, юу унаас нь, жүжигт талаас нь ахмадын дүр бол ямар ч юм байна л гэж бодсон тэр. Нүдний тоглолт амар надад таалагдсан. Пауз заагаал зогсоол. Тэр л гоо санагдсан. Надд бол э, нөө хонгил руу ороход тэр ширээний цаан сууж идэг тэр өстө. Үнэхээр сэтгэл зөрхөнд шууд анх үзэл нэг үзсэн шууд хоногчжүүл тэр дүр тэр зураач ажил костюм дизайн яам тэгээд хамгийн гоё сэтгэл нь тэр нөгөө сэтгэж байгаа нь нүд нь алгамд нь байгаад ингэж тэр баргийн кино болгон дээр ингэж байдгүй элемент шүү те тэр дүр надаас дүн одоо дүрл юм да те надад үнэхээр сэтгэлд хоногсон яг юуны хувьд одоо Дог Джонс жүжигчин бол яг хүмүүс Дог Джонс гэж мэдгүй байхгүй зарай хараад ч мэдгүй байхгүй гэхдээ Дог Джонс хувьд бол одоо кино урлагт бас Орос хувийн евроод байгаа гайхалтай тий. Маш олон ийм сонирхолтой хачирхалтай дөрүүдийг дандаа ингэж биеэрээ тоглож тоглодог юм. Одоо өөрийнх нь биений хэлбэрч гэсэн эвгүй хүн. Их сонирхолтой тийм чинь өндөр турхаа өндөр тийм уянгатай жоохон бөхтөр мөх. Тийм их сонирхолтой урамтай. Тэгэхдээ нөгөө нэг юуны одоо practical хэлбэр гэх юм уу? Andy Serkis. Andy Serkis бол яг motion capture одоо ямар мундаг үйлдэл хийж байгаа. Тийм. Тэгэхэд бол Doug Jones яг Andy Serkis яг нөгөө practical костюмд ордог үйлдэл. Тэгээ энэ хоёр бол одоо кино урлах тус одоо юм гахалтай хувь. Тэгээд жүжигчний яриаг сонсож байна. Яг 2006 онд би одоо 20 жил нурлах яг ийм юм хийж байна. Тэгээд би энэ тамирыг хичээлэхээс өөр арга байдгүй. Яг бол олон цагаар энэ нэг хувцс чинь нэг л чиг тайлахгүй шүү дээ. Үзэгдэлтэй хайрлаа тий. Мөнгөө юм. Тэгэхээр энэ хувцастайгаа олон цаг байханд бол дасал хийхээс өөр аргагүй амар хүнд нөхцөлтэй байдаг гэж хэлээ. Тэгэл өөр ярьсан гэл ямар хөдөлгөөх байхад эндээс чинь ингээл тоон юм хатгаа татгаа тухтаа суухгүй шүү дээ гэл амар гоё <laughs> өрөлттэй ярьж илээ. Өөр А эрг гэж бодсон ямар нэг талууд байгаа энэ кинонд. Мэдээж сөрөг зүйл бол айгүй баг сонсогдлоо. Тэгвэл өөр талууд байгаа. За сөрөг зүй гэхээр зүгээр ганц хоёр нэг л юм хэлмээр санагдлаа. Тэр нь болохоор тэр нөгөө босгочт маань нөгөө тэнд дотор нөгөө хүмүүсээ барьж өгөхөөр тэр пенсилийг шилээ ойлгохтой нуучихгүй яасан. Тэр хаалганы жоо ямар бүтлгүй хэл гэж боддоо донгойлчихгүй яасан. Тэг бүх юмор хоёр мороо бариад өгöd байгаа байхгүй. Яг кино зохиолт. Тэгтээ ойлгохтойгоо шиг босгоч байчаач гэж хэлмээр санагдсан. Яг нөгөө нэг бүтлээ алдсан босгоч нар байх юм. Деталтай яг нэг тийм өрсөлдөх хэмжээний мундаг контент байхгүй гэдэг нь харуулж байгаа. Яг медалийг бол барах хүнд энэ байхгүй байгаа байхгүй тий яг тэр талаас. Тэгээ надад бас а дурдмаар санагддаг нэг юм юу вэ? Хавьер Наварете гэж одоо хөгжмийн зохиолч Скорен хөгжим үнэхээр гахалтай. Одоо яг миний яг нөгөө нэг буцааг ингэж яриад байдагтай адилхан яг ингээд сэтгэлд хамгийн хоногсон хамгийн их ингээд толгойд бодогдчихэйдэг. Одоо ингээд айн энэ тэнд хаяа сонсоход те зориулаад ч юм уу сонсож шууд энэ киноны авсан мэдрэмж сценүүд шууд ингэж төрж идэг гайхалтай хөгжмөнтэй гэж би хэлмээр байгаа байхгүй явер наверэтэ гэж. Тэгээ нөхөр найруулагч энэ найруулагчтай Дилтаротын нилийн кинон дэр Үгүй үгүй ер нь маш тоохон кино. Devil's Backbone, The Devil's Backbone тэгээд Pan's Labyrinth гэсэн хоёр кинонд л хамтарч ажилласан яг юу нэр төрж. Тэр нөө сүулт яасан дэр чи ороогүй лөө. Ороог ороогүй. Shark тань нэг загс загсан үнтэй Shape of Water. Тэгээд Aqualad биш шүү. Тэгээд Shape of Water дээр Alexander Desplat гэж байсан. Чи одоо Оскар авчихсан. Александр тийм. Ажилласан байгаа. Тэгэхэд юуны хувьд бол Pan Celebrity-ийн хувьд бол 6 Оскарт нэр дэвсэн байдгийн байна. Шилдэг оригинал зохиол ашилдаг гадаад хэлдэх кино тухайд бол гадаад хэлдэг. Одоо л олон улсын гэж явдаг байсан. Аа тэгэд art direction, art direction-ыг бол тухайд art direction гэдэг үсэн. Одоо бол post одоо post production design гэдэг рүү чиглүүлдэг болсон байна. За тэгээд шилдэг зураглаач, шилдэг makeup мэдээч те. А тэгээд original score буюу хөгжим. За тэгээд энэ дээрээс бол гурван төрөлд нь Oscar авсан юм байна. За тэр нь бол art direction, зураглаач буюу тэгээ зураглаач дээр дээрээс нь makeup дөрөв ургалт гэх юм байна те. За энэ дээр бол одоо яалтгүй юм гээд гайхалтай те. Маргаангүй. Аа тэр гахалтай. За тэгвэл энэ дээрээс яг л та ингээл да одоо хэдүүлээ сая hero ярьсан тий одоо юу ярьлаа а Pencil British ярьлаа мэдээж англи хэл дээр биш хоёр кино сонгож ярьлаа. Тэгвэл та хэдийн хувьд одоо англи хэл дээр биш ягаад тэгэхээр гадаад Монголоос өөр орны кинод ихэнх л мэдээж англи дээр үзсэн байгаа. А англи хэл дээр биш кинонууд дундаас энэ одоо хэр өндөр сэтгэлөлтэйсэн байна те. А ямар кинонуудтай одоо хэнийг хэмжээнд дурддагдах вэ гэдэг ч юм. Англи хэл дээр биш кинонуудаас шүү дээ. Тэгэхээр англи хэл мэдээж олон байсан юм шүү дээ. Яг тийм хамгийн анхны тийм magical мэдрэмж өгчсэн болохоор нэлээд дээгүүр байна. Ер нь та хэдийн хувьд яг тэгвэл хэрвээ бодогдохгүй байвал та яг ранглахад мэдээж шинээр үзсэн учраас хэцүү байвал а ер нь ямар кинонууд байдаг вэ тэгвэл энэ төрөлтөнд те англи хэл дээр биш одоо дээгүүр нь ордог. Ёстой тоглоод юм орж ирэхгүй. Жохон бодвол орж ирэх л одоо юм орж ирэхгүй. Яг энэ төрлийн гэдэг маань нөө хилний л юм их хэлээд байгаа юм. Англи дээр биш киноноо дундаа л гэж байгаа. Заавал одоо мэдээж уран зөгнөлт бол биш шүү дээ. За тэр орон дор. За тэгвэл нэг уран сайхны юу идрээсээ хамаарад нөгөө нэг өө нөгөө нөгөө луда лад нөгөө юуны поши найруулагчийн кинонууд идэв штэ. За Паул Павлик. Аа тий тэрний сүйд хийсэн кинонууд нэг тиймэрхүү өнг айс уур амьсгал нэг тэрнэрхүү юм уу классик талтай. Над зүгээр зүгээр одоо бодход тэгж орж ирээд ш. За. За тэгвэл юуны хувьд бол иймэрхүү байна. Аа Рүү хэсгийн хувьд бол иймэрхүү. Тэгээ ер нь ярих юм сэдв зөөхөн баг шүү. За би бол яриад байвал яриад байх гэдэг. Тэгээ намайг одоо ихэрлээ гэдэг. За тэгвэл эцсийн юу руугаар идэх үү? Эцсийн сэтгэлээс. Тэгээд оноогоо гэдэг. Эцсийн. За цэцэн сэтгэлийг бол одоо хүмүүжтэй түрүүн хийсэн шиг энэ одоо тийм амар тийм эпик тийм синематик өгсөн кино, тийм мэдрэмж өгсөн кино. Аа Тэгээд амар тийм эд шидийн тэгээд бас тийм заавал үзэх ёстой кинонуудын нэг ялангуяа би өөр ганцаар үзэх илүү зорно байна. Илүү илүү мэдрэхийн тулд илүү ганцаараа тэр яг ертөнц дотор би явахын тулд тэр юм тиймэрхүү сэтгэлтэй л энэ. Тэгээд бас үзэж байгаад яалч нэг тийм үлгэрийн ном уншиж байгаа юм шиг байт юм аа. Тийм. Тэгээд нэг яг тиймэрхүү төвстэй. За, оноо 10. 10. Би юу дандаа 10 гэдэг юм. <laughs> За, батар гэдэг. За энэ дээр та бүхэндээ хацаатчихлаа. Юу над ингэ санагдсан хамгийн гой санагдсан юу гэхээр зарим кинонд өөр ямар нэгэн кино үзчихлэхэд ингэж боддог. Оо чи нэг тэрнтэй төстэй ч юм уу? Оо тэр киноны хэсэгтээ адил төстэй ч юм уу гэж бодсон байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ киноноос яа тийм юмс нэг ч гарч ирээгүй. Гарч ирэхгүй байна. Тэгээд би найрлж байгаа яриаг зүгээр докюментариос үзсэн чинь бид нар ингээд өөр юмтай давтахгүй тул энэ одоо энэ дөрүүдийн одоо юу гэдэг те арт дизайн гэх юм маш их ажилласан. Тийм учраас шинэлэг байх болно гэсэн. Тэгээд тэр нь ч гэсэн яг надад буусан. Тэр нь хамгийн талагцсан. Өөр ингээд санаа авсан биш гэсэн нэг ч бодолд орж ирэх учраас амар гойлсон. Хоёр референс бол байсан те нөгөө төгсгөлд нь нөгөө улаан хөөрхөн готалтай байдаг Wizard of Oz те. Яа тий тий. Тэр бол байгаах. Тэр бол тэгтээ яг нөгөө авсан биш референс шүү дээ те одоо. Тий тий. Тэр юун дээр бол найруулагч юутэйгээ маш их тулж ажилласан гэж л одоо нөгөө хувцсны дизайны эхлээд юуг нь гаргад тавьж хувцс ихээс өмнө те баримтлаар ингэж гаргаж байгаа шүү дээ пост продакшн. Тэрэн дээр бүр наатаа өөр юмтай адилхан ивэ гэж бүр тэгжсэн гэл тэгжсэн. Ялч юу юник буюу одоо давтагдчихгүй те өөр дайлгаж. За оноо. 9. За. Оноо нь 9 гэж байгаа юм байна. За, шөгөөд. За, ер нь бол э, нэг үдцэн байхад бол гимгүү тэр тусмаа одоо кино урлаг дуртай тий кино урлагийг шимтэн сонирхдаг улсуудын хувьд бол энэ бол зайшгүй үзэх ёстой бүтээлүүдийн нэг а гэхдээ үзсний дараа одоо хэд дээр ирэмблэгдэх нь бол э, одоо тухайн хүний л өөрийнх нь асуудал да гэхдээ зайшгүй нөгөө үзээд үхэх ёстой кинонуудын <laughs> нэгд бол энэ кино зайшгүй орноо. Тэгээ Баатрагийн хилдэг бол яг үнэ ерөөсөө ерөөсөө энийг төстэй юм а гэсэн юм бол түүч гарч ирэхгүй байгаад байгаа шүү. Тэгээ тэр тэр талаас нь харах юм бол энэ гоё. Тэгээ би бол 8 оноо хүсэлтэй байна. За 8 оноо өгж байгаа юм байна. За тэгээд би бас бодож байлаа. Юу яасан бол ингээд боломж нь байсан бол Pan's Labyrinth-ийг кино театрт л үзсэн бол ямар гоё байсан. Амьдралаар мэдээж театрт үзэж байгаагүй бидэрт Монголд боломж л гарч байгаа. Яг тухайн үед нь гарч ирсэн газар үзсэн хүмүүс байвал мэдээж гоё байх. Гэхдээ бидэрт бол боломж байгаа. Тэгээд тийм театрт гэсэн юм тэр гоё байлаа гэж бодж л байлаа. Гиснээс гиснээс өнөөдрийн дугаар дээр хамтарч ажиллаж дэмжиж ажиллаж байгаа Cinema Next-тэй хамт олонд баярлалаа. Тэгээд Cinema Next-ийн хувьд бол 700-ны багтаамжтай 7 танхимтай байгаа нийт 700-ны багтаамжтай шүү дээ. А 750-тай байгаа. За тэгээд А бүх танхим лезер дэлгэцтэй, лезер тоногдлолтой. Бүрэн тоноглогдсон. Бүрэн тоноглогдсон. А ийм кинотеатрга тэгээд юу маань бол Cinema Next он бол 16 дугаар хороол буюу одоо Батламал хийх сургууль яг урд байлт тэгээд би бол нэг яг дөнгөж нэгдэд удаах нь очиж үзчихсэн л да. Таад очиж үзсэн үү? Нэг ч үзсэн. Гаднаас жараагүй. Тийм. Тэгвэл би бол очиж үзчихсэн дөнгөж нэгдэд тэр чинь бүр яг бүтэн ашиглалтанд ороагүй байсан ер нь бол. Тийм ганцаар дэлгүүр нь ашиглалтанд орсон. Тэгээд яг хуу кинотеатр гэдэг нь Cinema Next бол одоо юу гэдэг ганц дотроо театртай юм барил бол биш. Бүтэн юм том гол шиг байхгүй байхгүй. Ер нь бол дотор нь хийх юм агүй ихтэй, гоё үйлчлэний газруудтай, кофе шоптай. Кофе шоп амар гоё, номын дэлгүүртэй давхар. Тийм, агүй гоё хоёр хоёр давхарчлуудтай. Тийм, тэгээд ер нь бол ингээд нэг очиод бол хийх юм агүй ихтэй, гоё хоолны газрууд зөндөө ингээд опшн бол агүй ихтэй хийх юм. Тэгээд театр нь агүй гоё. Ийм театр байгаа. Тэгээд тэнцээ бүх тэнхмээр нь орж ингэж танилцаж үзчихсэн. Гэтэ энэ бол бүр юу штэ а өнгөрсөн жилийн бараг 100 хүн баха. Ер нь бол тэр нэг яг нэг цар тахал махал гэдэг яг нэг буцаад харагдсан. Тийм байгаа. Тэгээ одоо бол мэдээж ажиллаж байгаа ийм байгаа шүү. Тэгээ Cinema Next-тэй хамт олонд баярлалаа. За тэгээ миний сэтгэлийн хувьд бол хэлэхэд би өвн ихэлт бол хийсэн. Тэгээ миний бүцогийн хамгийн хайртай кинонууд нэг хамгийн юу гэх юм бэ? Одоо Bittersweet гэдэг нэг тийм гой сайхан нэг нийлүүлсэн мэдрэмж өгч дуусгадаг кино л да. Ер нь бол а Офелиан асуурж байгаа ямар харамсалтай байлээ те тэр Mercedes яг нөгөө нэг аяа аялал те нөгөө бүүэлэн гэх юм уу те бүүэлээд явуулж байгаа гэх юм уу эцсийн замд нь явуулж байгаа. Тэгэл ингээл үйл хэрүүлж ямар амар харамсалтай. Тэр дайны зүгээр тэр дайн дунд тэр хүү жоохон хүүхэд л өртчихөж байгаа байхгүй юу? Ер нь ярих юм бол тэ а ямар харамсалтайгаар өртөж байна. А тэгээд тэгсэн мөртлөө тэр хүүхдийн хувьд ингээд нөгөө нэг аав дээр одоо дараха мажик л тэ а эчдийн орондоо очоод нөгөө аав дээр очоод ингээл энийгээ тэрийгэ төсөөлөд инээд нь шүү дээ хамгийн сүүл амьсгаа барах юм нүдэн дээр ингээд инээмсэл тодроод насурдаг тий. Тэгээ тэр нь ингээд юу гэдэг тэр бүхний жигэн гэж бодох юм бол тэр хүүхэд одоо юунд очиж байгаа байх ёстой газар лугаа тий тэр эчдийн орондоо очиж байгаа. Тэгээ бодох юм бол бас гоё юм шиг бад шал. Тэгээ тэр бас нэг гоё юм одоо миний бас яг юу дунд гарч ирсэнгүй ярааны сэдвүүд дунд гарч ирсэнгүй зүйл нь миний бас амьдралдаа үзсэн кинонуудын хамгийн шилдэг гэх юм уу да эсэг дөрүүдийн нэг капитан Видал болол а ер нь Видал шиг хэмжээний эсэг дөрв за яг дөрөвний Кронел Хансланда байж болно те гих мэд нэг цөөхөд нэр мэдээж байгаа гэхдээ юу болвол а капитан Видал болол миний мэдих ер нь хамгийн мундаг битсэн хамгийн мундаг жүжигсэн хамгийн аймаар тэ хамгийн айд сүргмээр хамгийн зэвүүн хамгийн уур урмаар хамгийн үзэн ядмаар тийм зэвүүн эсэг дөрв бол байж чадсан юм хүүтэн тэг хүн гэхэд хэцүү юм байлаар муха хүүтэн төр те ийм бол байж чадсан тэгээд А төгсгөл нь гоё. Видалыг бол ингээд те миний хүү тэгж хэлсэн чинь юу тийм байхгүй те. Чиний нэрийг ч олж сонсохгүй. Тэгэл олон юм ярихгүй гот шууд бат те дуусгаж байгаа. Тэр нь ч гэсэн юм нэг тийм сэтгэл кайфтай те. <laughs> Мэдээж нөгөө эсрэг дүрийг одоо тэрийг одоо юу гэдэг хариугаа хүртэн ч юм уу да шангаа хүртэн гэхэд бид нар мэдээж үзэгч хүмүүс нэг тийм мэдрэмж авдаг шүү дээ те. Тэр мэдрэмж нь гоё байсан гэх юм уу да те а гэж бодож байна. Тэгэд ер нь бол а ер нь гэж бодсон бүх зүйлээ ярьлаа. Тэг Гермо Делторо найруулагч бол миний бүх цагийн хамгийн хайртай найруулагчтэй нэг. Тэг мань үний уран бүтээл бол а миний нөгөө нэг кино урлагт яг ингэж хайртай болгосон кино урлагийг бүр ингэж шүтэж бүр ингэж тэ үнхээр бүр ингэж дип орж ингэж одоо бүх зүйлд нь анхаарал хандуулж хайрлж мэдрэмж авдаг үсэн кинонд нэг бол Pan's Labyrinth болдог бол 10-аас илүү өгдөг болж шүү дээ. Жинхэнэ Pan's Labyrinth дээр 10-аас <laughs> илүү болвол өгөх байла. Тэгээ миний хувьд бол ийм байна. За тэгээд хідүүлээ. А хувааж болох юм бол 925 гэсэн оноо болвол гарах юм байна. За сүүлд 925 та нэг кино Coraline 925 байсан санагдаад байна. Тэгээ амарч байсан А 925 гэсэн оноо бол гарч байгаа юм байна. За дараагийнхаа хэсэг рүү оръё. Ер нь төгсгөл хэсэг тийм. За энэ дээр бол кино санал болгодог байгаа. За энэ дээр хэдүүлээ гоё уран зөгнөлт кино санал болгоё. За мэдээж том байж болно, жижиг хэмжээнд ч болж болно, фэнтези төрөлд. Мэдээж анимашн ч болж болно шүү дээ, анимач ч болно тийм. За уран зөгнөлт төрөлд. Ямар бүтээлээ санал болгох вэ? Юу амар гоё. Эсвэл Disney live action-аас Pete's Dragon амар. Pete's Dragon. Pete's Dragon. Тийм. Pete's Dragon. За Pete's Dragon-ы талаар товчхон танилцуул. Тэр нэг юута бас нэг тийм жоо мажикл төрлийн кино. Тэгээ нэг юута хүүхэд байгаад байгаа бас нэг амар тийм адвенчер тийм хүүхэд байдаг. Тэгж жагаад нэг тийм санаанд өвж байгаа лууд бол чинь яад яад үлээд амралт амралтаараа ирдэг байна гэдэг. Цуслан жилүүдийн тийм газар. Тэгээ тэгж жагаад амар тийм луу луу шиг юмтай уулздаг тийм. Тэгээ тэндээс яг адал явдал нүрэндэг бас тийм хүүхдийн тийм фэнтези ертөнцөөр аялсан тийм байна. Тэгээ тэр чинь бол өмнө нь байна. Дисний байсан анимашн анимашн. Одоо ремейк одоо нэг орчууд ремейкүүд хийгээд бас бүгдээр ингэж тэрний одоо сайн хийх юм шиг сайн хийж байна. Тийм ерөөсөө тийм ерөөс нэг тийм жоохон тийм чимээг өнгөрцөн хийх юм. Тийм ер нь нэлээд мартагдчихсан шүү дээ. Одоо Jungle Book-ыг бол хүмүүс анин мэдэж байгаа. Lion King, нөгөө Beauty and the Beast бүгдийг мэдэж байгаа. Тэгэхэд Pete's Dragon бол нэг тийм жоохон мартагдаад өнгөрцөн тийм. Cinderella бас мартагдсан. Ер нь бас айгүй гоё. Тийм шүү дээ. За. За би нэг Аз талтай л санал болгоо да. Та бүгд л үзсэн баг. Тэгэхээр дахиад үзэх гоё хэл та. Howl Moving Castle-ыг сануулж байна. За, Howl Moving Castle-ийг мэдгүй хүмүүс мэдгүй хүмүүс товчхон таньж байна. Аяо Миязакигийн уран бүтээл та. Тийм. Ghibli студийн гоё уран бүтээл. Үзээрэй л гэж наан нууд би олон юм бэрдэ яах вэ тэгэл. Зүгээр л үзэхгүй баг мэдгүй хаврах. За, Ватад итгэл үзээл гэж байна. <laughs> За, цагийг ч өөрөхгүй. За, би бол бас ганц хайртай киногол таар санал болгоё. Matrix-ийг санал болгомоор байна. Гэтэ нөгөө 99 оны хувилбар зүгээр түрүү нөгөө расти энэ кинон дэр хилээд нь штэ ингээд миний амьдралд те кино урлаг тайртай болгох одоо тэр юунд бол маш их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан кино гэж хэлээд тэгвэл би бас яг адилхан яг энэ фантази энэ сайфай ийм төрөлд одоо ингээд бүр ингээд шунах ваа би чи ямар гоё юм бэ гэсэн юм Matrix бол амар хүчтэй нөлөөсөн. Тэгэхээр бол тэр киног санал болгомоор байна. Одоо ч ингээд дахиад үзсэн яа тэр мэдрэмж нь ингээд байгаад идэх Тэгээ одоо энэ жилийн 12 сарын 22-нд болчихж байгаа шүү дээ. 12 сарын 22-нд юу байгаа? Matrix 4 тийм Matrix Resurrections гэдэг нэг тийм. Өчтөр ингээд бүр нөө юугаас юунд гарцсан бэ? Сайт нь одоо publish хийсэн. Тэгээ сайтаар орж үзсэн үү? Өөрөө үзэг үү? Үзэг үү? Үзээгэр сайтар нь орох юм сонголт өгнө. Нөгөө хоёр плэс аа. Нөгөө тэрнээс хамаарат янз бүрийн клип гарч. Ер нь айгүй гоё сайт байгаа шүү. Нөгөө би тэрнээс гоё юм бодож байсан. Нэгд ярьсан дээр товчоо ярьсан нөгөө сошиал медиа хөгжснөөс хойш одоо 2010 оноос хойш юм ба тэ дэлхийн нийтээр хөгжснөөс хойш нөгөө киноны маркетинг шал өөр болсон шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг гоё сайт гэж юм байха болцсон. Тэрнээс өмнө та яд санаж байгаа бол нөгөө киноны маркетингийн маш том хэсэг вебсайт нэ. Айгүй гоё графиктэй ч юм уу, гоё видеотой, гоё icon татаж болдог те screen saver download хийдэг ч юм уу. Эсвэл нэг юм гоё story moreтэй те энэ юм гоё юм айгүй их байдаг шин сайт те. Тэр нэлээд мартагдаад удаж байгаа. Аа ховор болцсон те. Тэрийг бол нэг тийм гоё сэргээсэн юм шиг санагдсан. Тэрийг comeback хийж байгаа шүү дээ. Бас юу яг яг тиймэрхүү сайт санал болгож John Wick-ийн сайт амар гоё. Оо тийм John Wick-ийн сайд орж үзээрэй та. Амар гоё. Маш. За, John Wick-ийн сайтыг орж үзээрэй. За, миний хувьд санал кино санал болох кино бол 2012 онд гарсан ер нь нэлээд жижигхэн киноогоо Neil Jordan гэдээ бас 96 онд гарсан Michael Collins гэх киногоор Венецэс Алтан Арслан гэх нөгөө бүр хамгийн том шинжлэх хүртэл хүртэжсэн юм мондөг найруулагч уран бүтээл 2010 онд гарсан Byzantium гэх киноогоо. За энэ Byzantium болохоор энэ одоо бол Оскар хэд хэдэн удаа нэр дэвшсэн. Ер нь эрдэм Meryl Streep гэж ярьдаг ч та. А Saoirse Ronan гол дүртэнд тоглосон. А тэгээ туслах дүрт нь энэ Sam Riley тэгээд ээжийнхэн дүрт Jamie Arthur нь хоёр тогсон. Ер нь энэ нэлээд давгууж үзтiin бүрэлдэхүүнтэй жижигхэн кино. За энэ бол вампируудын тухай. Тэгээд сонирхолтой нь болохоор энэ Jamie Arthur-т нь Saoirse Ronan хоёрын дүр болохоор хувьла вампир ээж өхөр хойлоо вампир болсон мэдээж хөвгшөхгүй тэг яг тэгээ гаццсан тэг хэдэн зуун жил ингээд олон газараа ингээд явж survive хийж амьдарч байгаа ээж өхөн хоёр вампирын тухай ийм драма кино энэ бол тийм том акшн юм чинь биш яг ийм драма киного нэлээд хүнд ер нь гэж хэлж бол бас болно яг тэгэхээр яг тийм нөхцөлд хүмүүст юу тохиолдох вэ амьдрал нь ямар байх вэ гих мэтэг ингээ сэдвүүдийг үнсэн гой дэр хамаа кино 2012 онд бас Бизантиум гэдэг бас сонирхороо гэж хэлмээр байна. Та ч гэсэн бас тэр үед сонсож байгааг бол бас үзэрэг зурмаар санал болгомоор байна. За энэ үрээд үзэрийн дараа шоуны маань 5 дахь 2 дахь бүлгийн 5 дахь дугаар өндөрлж байна өнөөдрийн дугаараар А Pan's Labyrinth бүтээлийн талаар болол ярьлаа. Тэгээд нөгөө Pan гэдэг нь болохоор нөгөө юу яг Испани нэрэн дээр бол уул нь өөр гэдэг те. Labyrinth del Fauno гэдэг нөгөө нэг юуны Faun гэдэг нь одоо юу штэ савдагтай савдгийн одоо нөгөө манайгаар төрдөг байшин те <laughs> гэсэн утгатай байгаа. За тэгээд Pencil Print киног үзсэн байх гэж найдаж байна. А шоуг маань үзсэн гэж найдаж байна. Энэ үртэ хурж байгаа юм чи үзсэн хүмүүс л энэ үрж байгаа гэдэг. А таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн дугаараараа уулзцаа өнөөдрийн дугаар таалагдсан гэж найдаж киногоо үзцгээгээрэй. За тэгээд өнөөдрийн дугаар дээр ирсэн мэдээж тэлэндээ баярлалаа. Instagram дээр дагаараа ангу дугаар зураас 9 гэдэг дагаараа Баатра өнөөдрийн дугаар дээр мэдээж ирсэн баярлалаа. SCC Баатар те Тийм яг тийм. Эсвэл баатар гэдэг. Дагаараа за тэгээд төвшөө маань бол төвшөө тоглоос позитив мөнгөлөөс гээ Instagram дээр байгаа. Дагаараа намайг Rusty Ryan 7 гэд байгаа дагаараа өнөөдөр дугаараар event тэтгчээр ажилласан хамтарч ажилласан Cinnamon X-тэй хамт олондоо баярлалаа та бүхэн маань Cinnamon X 100% laser яг бүрэн бүрэн танаглаа. <laughs> Энэ үгийг ерөөсөө дэлн хэлдэг. Бүрэн танаглаа. Зэвсгэлсэн. А кино театраар болол үйлчлүүлээрээ тэгээ ер нь бол тутам моо шиг юм байгаа гадар шүү. Тэгээд үйлчлүүлээрээ тэгээд дараагийн дугаарын киногоос дуртачаад дуусгая тий. За дараагийн кино дурдсан дурдах кино бол 2019 онд гсэн солонгосын өмнөд солонгосын уран бүтээл Ash Ball гэж кино байгаа. Маш сонирхолтой кино. Тэрний талаар бас бас сонирхолтой яриа өрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн дугаар болцсоо баярлалаа. За баярлалаа. Hij is er nog geen. Hij is er nog geen. Hij is er nog